Aí, Nuno, como é que tá isso aí, ó? Agora que <laughs> apareceu a bucha. Essa minha câmera não tá legal, cara.